अभी क्या और भी दोनों दोनों कूदे दोनों कूदे नॉट दैट तुम हार अरे वेलकम मैं सिम नॉट दैट तुम कैसा है यार वुमेन बस तो दे रहा हूं पूरा दे देना और डर के बाद आया हम तो डिस्कॉर्ड में मेरा छोड़ देना not that to side side side side एक बंदा तेरे को देख रहा होगा One enemy remaining. bad. Leon has reflexes again. Multiple areas, so not that Good work.